Hola mi amor, acabo de llegar, eh, llegué como a las 12 y algo al aeropuerto amor, me fue muy bien, eh, casi se me perdió la maleta, no sé cómo a recuperarla. Acabo de llegar, la ciudad muy linda, el transporte, amor, todo muy muy muy lindo, me encantó. Y ya mi amor, llegué a la casa, la casa es muy linda, es un apartamento, como me parece que es el centro de la ciudad. Me parece y es muy lindo. Al frente hay una universidad y es bonito, amor, muy, muy lindo. Y negrita y no sé, ya que estoy acá voy a cumplir mis metas, voy a cumplir mis, mis sueños y hacer lo que vine a hacer prácticamente, mi amor. Negrita, que tengas Gracias. Una linda noche, te amo mucho. Mañana hablamos por Skype. Te amo mucho, mi amor. Te amo. me escuchas Mi amor. Hola, hola, hola. No te veo. Y ya. <laughs> Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Era una prueba. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, amor, ¿y tú? Mi amor. Te digo como al rato. O sea, hablas acá y hablas al rato en la pantalla. <laughs> es algo bueno, ya no. Olvídalo, olvídalo. <laughs> Ya. se arregló, ya se arregló. Me grita, como ¿Cómo estás? <laughs> mi amor, muy bien. ¿Y tú, mi amor, cómo estás? ¿Cómo? ¿Tú cómo estás? Estoy a punto de darle un puño al computador. ¿Por qué? Pero bien. ¿Por qué? noches. Espero que estés muy bien, negrita. Mi amor, imagínate que ya conseguí trabajo y ya puedo sacar los papeles. Bueno, hace comenzar a hacer las vueltas para sacar los papeles. Y ya teniendo la definitiva, mi amor, podré tener más oportunidades, mejores cosas. Y pues hacer cosas que no había podido hacer en Colombia. Ay, imagínate que me compraste un balón de básquet, estuve jugando estos últimos días, me he divertido. Y mi amor, me acordé cuando <laughs> fui tu profesor de baloncesto como por un día. <laughs> y ahí te conocí. la mañana? No. <laughs> Porque mira, calculando amor. Me acuesto a las 3 de la mañana hablando contigo. 3, 4, 5, 6, 7, 4 horas. hasta las 12. Ah, <laughs> no, es imposible. Me levanté, me bañé, desayuné, me fui para donde Susi a estudiar. Llegó Carol, almorcé donde Susi. ¿Qué almorzaste, eh, negrita? Frijoles con arroz, carne y, ensalada. <laughs> Delicioso. Pero nada como el jugo de, de mora de mi mamá. Ya. <laughs> Ay, es que acá son, acá son las 11 y allá la 1. Sí, ese es el gran problema. Pero mi amor, me encanta hablar contigo, o sea que... Pero yo prefiero que duermas. Yo prefiero hablar contigo. Hola mi amor, acabo de llegar del trabajo. Hoy tuve un día súper pesado. Llegué súper tarde, amor, y ahorita me voy a colocar a estudiar. Quiero ya ser un chico grande. Y mi amor, no sé, esta ciudad me está como gastando más, es como más rápida, la gente anda muy afanada, muy, muy afanada. Entonces me toca acomodarme al ritmo de la ciudad, amor. Que hay que tomar un bus y saco la botella y me voy por el sur Al trabajo, mami, te lo estás viviendo Es lo que la calle hace, es que vos te vas pidiendo Si alteras tu cuerpo con la candela Estupro como tú quieras, imagina vos que tuvieras El perreo, el perreo, el perreo Si no tienes... Tu pelo se quema, yo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! <laughs> Hasta la. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Hola mi amor, acabo de llegar de la calle. Imagínate que me ofrecieron ser jefe en el local donde estoy. También tengo que presentar la evaluación de la universidad. Tengo que estudiar más y creo que ser jefe me ocupa mucho tiempo. Y se están complicando las cosas porque es como con tiempo indefinido, ¿me entiendes, amor? Es como si acepto, nos tocaría esperar más para vernos. Y yo no quiero eso, amor. amor, yo te extraño mucho, yo te quiero ver. No sé qué hacer, amor. acostada, yo creo que me voy a dormir ya, bueno, no sé, no creo tampoco que me duerma ya, no me siento bien, me siento muy mal. Y, y no sé, y, no sé, amor, no me siento bien. Amor, te extraño, me haces mucha falta. Y... Te amo, te amo mucho, amor, te amo. Amor, que la pases rico, que mañana tengas un gran día. Que descanses, pásala muy rico. Chaito, amor. mi amor y esa, y esa imagen de enredirte, rendirte que pasó. Has pensado en rendirte. ¿Y por qué? ¿Cómo que amor? Pero errores que yo cometo. Entonces, ¿de qué cositas hago? Иисуса, наверное, любви и усердия.